Схема 702, рамки для селфи. Социальные сети сначала завладели умами и свободным временем миллионов людей, затем начали порождать товары нового типа. Например, рамки для селфи. Началось все с появления в 2013 году слова «селфи», «селфи». То есть когда человек, или группа людей, фотографирует сама себя. Люди стали фотографировать себя и своих друзей всегда и везде, где только можно. И выкладывать свои селфи в социальных сетях, самых разных. Затем стало модно не просто фотографироваться у какой-либо достопримечательности, а делать фото в рамке известной всем социальной сети. Или в рамке, оформленной в стиле конкретной организации или мероприятия. это отличный способ пиара. Ведь наверняка куча приглашенных будет фотографироваться в такой рамке и размещать свои фото в социальных сетях. В результате о компании и ее мероприятии узнает гораздо большее количество людей, причем, бесплатно, потому что сами фотографии будут разносить по социальным сетям информацию. Такой метод пиара очень похож на метод, описанный в идее инстапринтер в аренду но он гораздо менее затратный для коммерческого предприятия. Ведь проще одну рамку для селфи заказать, которая может стоить от 1 до 3 тыс рубль, чем брать в аренду инстапринтер, это может стоить 8-20 тыс рубль за несколько часов аренды. И в западных странах, повинуясь новой моде, начали. Появляться производители специальных рамок для селфи, которые оформляются на заказ, либо в виде какой-либо социальной сети, либо в индивидуальном оформлении. Это либо рекламные агентства, либо полиграфические предприятия, которые создали на базе своего производства еще одну услугу. Возможно, в России такие производители тоже начали появляться, но по поиску в Гугле они не особо просматриваются. Я нашла только одного производителя на Украине, свадебное агентство, которое попутно создает подобные рамки для молодоженов, смотрите на странице свадьбахарков.ком.и краткая Базра архив из Базра отчет рез трещинсочи и рапорентесис пункта. Такое скромное предложение, вероятно, происходит от того, что и на Западе спрос на рамки для селфи еще. Только разворачивается но скоро все может измениться. Потому что на ЕЦ в 2015 году появилась компания, которая продает именно рамки для селфи и которая она продавала их уже более 4000 штук за январь 5 года, ЕЕ-магазин на ЕЦ, ЕЦ.ком барра шоп барра Сочи Ялчу Толц Чейра Парентесис Пунта. Многочисленные восторженные отзывы покупателей дают основания думать, что у компании впереди большое будущее. Людям этот товар нравится, и они готовы его покупать снова и снова. Конкурентов на ЕЦ у этой компании практически нет. Есть отдельные рукодельники, которые делают подобные рамки от случая к случаю. И есть продавцы, которые продают дизайнерское оформление подобных рамок в цифровом виде. И еще хочу заметить, Компания Сочи Ялчу Толтс продает свои рамки только по территории США. Если вы придете на ЕЦ с подобными рамками и будете продавать их по всему миру, кроме США, у вас есть шанс занять своим товаром немалый рынок. Что касается российского рынка. Если у нас здесь прокатила идея, инстапринтер в аренду, то, рамки для селфи, должны прокатить обязательно. Тем более сейчас такое время, когда компаниям одновременно приходится экономить, но при этом пиариться тоже как-то надо. Рамки для селфи – это вариант и сэкономить, и хорошо распиариться в социальных сетях. Американская компания продает свои рамки по 60 доллар за штуку и делает их из 4-миллиметрового пластика. Все надписи наносятся непосредственно на пластик и не смываются дождем. То есть понятно, тут нужно специальное оборудование, рекламщики и работники полиграфической индустрии наверняка знают, какое. Возможно, можно использовать и другие, более дешевые технологии, например, делать такие рамки из фанеры и наклеивать на них бумажные изображения, либо рисовать на них акриловыми красками. Такие рамки будут не такими стильными на ощупь, но на фотографиях будут смотреться не хуже пластиковых. Раскрутить такой бизнес будет несложно. Потому что 1. Если вы обратитесь в любую компанию, которой нужен пиар, и предложите ей вот такую рамку, которую компания может повесить либо в своем офисе, либо в магазине, чтобы народ свободно подходил и фотографировался, и объясните, что всего за одной, 3 рубль. Не знаю, какую рамку вы сделаете и по какой цене будете продавать, эта рамка распиарит эту компанию, или ЕЕ-магазин, по всем социальным страницам вашего города, то любой здравомыслящий директор согласится попробовать. 2. В каждом городе существуют агентства по организации праздников и свадебные агентства. Им даже объяснять долго не придется. Они и так поймут, что у вас подходящий для них товар, они сами будут к вам обращаться с заказами от своих клиентов. 3. Такой товар сам раскручивается через социальные сети. Сделайте несколько юморных рамок и фотографируйте через них что-либо забавное или какую-нибудь местную знаменитость, или более звездную знаменитость, если сумеете ее заполучить. Кстати, любая знаменитость, которая согласится позировать с вашим товаром, это лучший пиар вашего бизнеса. Многие бизнесы раскрутились именно благодаря известным людям, которые упомянули компанию в своем блоге, либо сфотографировались с ее товаром. И вы не жалеете своих усилий на то, чтобы заманить знаменитость на селфи с вашей рамкой. 4. Ну, а пока в ваш город не приехала очередная звезда, можете через такие рамки публиковать на своем сайте или в своем блоге какие-нибудь местные новости. Кстати, при публикации подобных новостей совсем не обязательно делать физически существующие рамки. Можно просто использовать фотомонтаж, либо использовать чистую рамку, а при публикации в интернете наносить на нее нужные изображения и почти никто не догадается, что рамка бутафорская. Не знаю, насколько пойдет этот бизнес в России. Но лично мне этот товар нравится. И, возможно, он произведет в вашем городе фурор. Как в свое время произвела фурор команда КВН Дауз, детективное агентство «Лунный свет», вот этим номером, где используется аналогичная рамка аккаунта на Ютубе. Вроде ничего особенного но необычно. на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.